No te quiero quitar tu tiempo. Solo quiero decir una cosa y es un versículo bíblico. Mi convicción es de que la palabra de Dios es todo lo que necesitamos para vivir. La palabra de Dios es suficiente. Y en este tiempo donde mucha gente está estresada, eh, estaba asustada. Eh, y no haya qué aferrarse. Eh, quiero, quiero ir derecho y leerte un pasaje bíblico que se encuentra en Isaías 26, verso 3. Dice así. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta verdad está escrita para que tú sepas que Dios guardará en completa paz, en absoluta paz, aquella persona que constantemente piensa en el Señor, que constantemente Busca de Dios, que constantemente eh, está en Dios, que persevera en Dios. No habrá cosa que te destruya. No habrá cosa que te bote abajo. Porque tú has confiado en Él. Es un versículo tan sencillo y, yo creo, yo creo en esto. Yo no sé si tú crees, pero yo creo que la palabra de Dios es veraz. Así como tengo carne y toco, así como tengo voz y canto, creo que esto es veraz. Y que Él la dejó para que tú la leyeras y tú creyeras de que Dios te guardará en completa paz si tú perseveras en el Señor. Si tus pensamientos están en Dios. Televisión, radio, internet puede decirte muchas cosas. Pero lo que Dios te dice es inmovible, inquebrantable. Que Dios te bendiga.